Salut! Uite, astăzi este despre a echilibra. În dicționar nu prea sunt mulțumită ce scrie, așa că o să-ți spun ce înseamnă a echilibra pentru Grațian Sonu, proful meu de coaching, care are o glumă, spune că uh, oamenii echilibrați sunt la morgă. Acolo, în poziția aceea, sunt cel mai echilibrați și că nu există, de fapt. E cam dură comparația, însă Uh, de multe ori aud, măi, fii și tu mai echilibrat, uh, echilibrează-te și tu. Ideea este că ne cerem degeaba lucrul ăsta, e destul de greu și pentru mine echilibra poate este a încerca să îndrepti puțin balanța raportat la ce înseamnă om, că așa... Tu ce părere ai despre toate astea? Îmi scrii și mie într-un coment? Ceau!